que l'escriu, només que l'escriu, només que l'escriu la teva BG. Com és que es diu, com és que es diu, com és que es diu la teva ONG? Com és que es diu, com és que es diu, com és que es diu la teva ONG? Se'm gira el micro. Que amb els tres quartos fes el que vulguis, però amb mi no hi comptis més. Vaig apuntar-me perquè em poso unes pipis, d'aquest error ja n'he après. N'estic fart del roibos, del reiki i del que està L'harmonia, la pau interior, te la pots ben confitar. Com és que es diu? Com és que es diu? Com és que es diu la teva ONG? Com és que es diu? Com és que es diu? Com és que es diu la teva ONG? Ningú pregunta, però hi ha resposta. Tot el que veus és el que flota. superfície estem allà i es passa el temps buscant per les profunditats i a les profunditats senyors no hi ha res de res així que el millor que podeu fer és agafar-vos fora un flotador que és l'única cosa que podeu comprar a uns sinus que es pot salvar la vida flotador, flotador tu que saps del camí, flotador lindo.